ሸለቆን የሚገነጥል ግዙፉን ሰራዊት ሰባብሮ የሚጥል የአምላኬ ክብሩ ነው ከኔ ጋራ ከቱ እንደምልስ ከእንዴትስ ልፍራ የአንበሳን እንደቦል የሚገነጥል ግዙፉን ሰራዊት ሰባብሮ የሚጥል የአምላኬ ክብሩ ነው ከኔ ጋራ ከቱ እንደምልስ ከእንዴትስ ልፍራ ፍልስጤሞች ያገኙኝ መስሎተው በመንደሩ ሙላ ረዳው በጠንካራው ገመድ አስሮኛል። በእነሱ ቤት ማን ያስጥለኛል? ወረደብኝ መንፈሱ የጌታ እስራቴ ምላላ ተፈታታ። እጄ ገቡ ጠፉ ጠላቶቼ ጠመድኳቸው መትቼ መትቼ አሸናፊ ነኝ የጌታውኝ አፍሪያል አላቅም እሱን ታመኜ አሸናፊ ነኝ ኢየሱስ ሆኜ አፍሬ አላቅም እሱን ታመኜ አሞት ይሆናል ወይ መንገድ ሄዶ አንቀላፍቶም ይሁን ከንቱ ባዶ በአሕዛብ አምላክ እሳለቃለሁ በማንነቱም ላይ እዘብታለሁ። አሞት ይሆናል ወይ መንገድ ሄዶ አንቀላፍቶም ይሁን ከንቱ ባዶ በአሕዛብ አምላክ እሳለቃለሁ፣ በማንነቱም ላይ እዘብታለሁ። አምላክ ሳይሆን አምላክ ነኝ ባዩን መዘዝኩበት ስለታም ሰይፌን ነቢያቱን በሙሉ አረድኳቸው። እስቲ አድን ይምጣ አምላካቸው የሚመልስ በእሳት ተገልጦ የአሕዛብን አምላክ አስደንግጦ የኔ ጌታ ስሙም እግዚአብሔር ከፍ ብሎ ተከብሮ ሚኖር አሸናፊ ነኝ ጌታ ሆኜ አፍሬ አላቅም እሱን ታመኝ አሸናፊ ነኝ ኢየሱስ ሆኜ አፍሬ አላቅም እሱን ታመኝ የትላንት ምሽቴ የምስጋናን ወለደ የዘገየው መልሴ በውበት ተገለጠ يا ليلة لك سوي زاكن عم تطلي بانتا كيزيزي هو ناجر يا كيتالي اي هون الزلونة اي لك ام سلنا اجا عالفك ام سلزلت بابزو برتا وبسو በብዙ በረታው በሱ ስለተያዝ በብዙ በረታው በሱ ስለተያዝ በብዙ ጀገንኩኝ በሱ ስለተያዝ በብዙ ጀገንኩኝ በሱ ስለተያዝ እግዚአብሔር እንዲህን ይመስላል ተብሎ በቃላት መች ይገለጻል? አንድያ ልጁ በቀኙ ያለው ተረከው እንጂ ሌላው ማናየው ሰማይ ተቀምጦ እግሮቹ ምድር ታላቅነቱ እንዴት ይነገር? መግለጫ ቋንቋ ቢጠፋም ቃሉ እንዲሁ ብቻ ተመስገን በሉ። ይሄ ሁሉ ፍጥረት የሚያመሰግን ይሄ ሁሉ ክብር ላንተ የተገባ ስለሆንክ ገዢ ብርቱና ገናና አሁንም አሁንም ይብዛል ምስጋና ሃሌሉያ ፍጥረታት በሙሉ በግንዛት ናቸው ስለዚህም ባንተ ብዙ ደስታ አላቸው በራሳቸው ቋንቋ ይመሰክራሉ የእግዚአብሔር ስራ ፍጥረት ነን እያሉ ሃሌሉያ በደማቅ ብርሃን ራስህን ሰውረህ ከፍ ካሉት በላይ እጅግ ከፍ ብለህ ድካምና ዝለት ሳያውቅህ እርጅና ትላንትናም ዛሬም ሁልጊዜም ገናና ሃሌሉያ ንጉሥ በንግስና ዋቂው በእውቀቱ ሊመስል ሲሞ ነገር ግን ካንተ ጋር ሁሉ ሲያስተያይ ሁሉም ብሎ ያልፋል የለህም መሳይ ያሌሉያ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ እውነቱ ይተዋል ያጌታ ስራ እጅጉን በስቷል ከየት አንስቼ ስንቱን ላስታውስ በየማለዳ ሁልጊዜ አዲስ ነግሮ ሊጨርስ ማነው የቻለ ታምራቶቹን እያስተዋለ የጌታ ስራ ታላቅነቱን የፍቅሩን ብዛት ደግሞ ጥልቀቱን ከመታወቅም ሁሉ ያለፈ ከሊናችን ሞልቶ የተረፈ ነውና ታላቅ ስራውን ብዙ ለዚህ ለጌታ ምስጋና ናብዙ አጭር ጊዜ አይደለም ለረጅም ዘመናት በድካም በትግል አያሌ ዓመታት በመውደቅ መነሳት በውጊያ በጭንቀት እንደማያልፍ የለም አለፈ ያሳት አለፈ ያሳት አለፈ ያሳት ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትኔ አባጣ ጎርጓጣ ጎርጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ሐዲስ ጌታ አገኘው ለካስ ኤልሻዳዮ ጠብቆኝ ቆም ያለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ በብቸኝነት ቤትኒው ከኔ ጋራ እንቅልፌን አጥቼ ብዙ ሌሊት አልፏል። ዛሬ ግን ታሪክ ነው፣ ተረት ነው ይወራል፣ ተረት ነው ይወራል፣ ተረት ነው ይወራል። ዞር ብዬ ሳየው እያሳለፍኩትን አባጣ ጎርጓዳ ጎርጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እስኬት አገኘው ለካሴ ሻዳዮ ጠብቆኝ ቆም ያለው ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩበት አይኖቼን ጨፍኜ ሞትን ያሰብኩበት ቀውጢው ሰዓት አልፎ ማየቴ ደንቆኛ ለካ ጌታ ወዶኝ እጅግሬን ጠብቋል እጅግሬን ጠብቋል እጅግሬን ጠብቋል የሕይወቴ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩ ያለበት አይኖቼን ጨፍኜ ሞትን ያሰብኩበት ቀውጤው ሰዓት አልፎ ማየት ደንቆኛል። ለካ ጌታ ወዶኝ ችግሬን ጠብቋል፣ ችግሬ ጠብቋል፣ እጅግሬን ጠብቋል። ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባታ ጓደለሎን ማመን ይሳነኛል ኃይል እስኬት አገኘው ለካሴ ሸዳዮ ጠብቆንጮም ያለው ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ አብርሃም አምላክ በጉን ሸሸገኝ ለካ መጎዳቴን ተጎሳቁያ ያን ሁሉ ሻካራ ያን ሁሉ ጎርባጣ ጌታ ብርታት ሆነኝ ችየው እንድወጣ ችየው እንድወጣ ችየው ወጣ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትኔ አባጣ ጎርባጣ ጎድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እስከ ታገኘው ለካስ ኤልሻዳዮ ጠብቆኝ ቆም ያለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ሌላ መዝሙር አይኑረኝ አንተ ብቻ ታይልኝ ሌላ መዝሙር አይኑረኝ አንተ ብቻ ታይልኝ አርማዬ አንተነ መታወቂያዬ ዘሜ ጌታዬ ክርስቶስ ኢየሱስ የለህም አቻ እገኛለሁኝ ስለንተ ብቻ ሌላ መዝሙር አይኑረኝ አንተ ብቻ እታይልኝ ሌላ ስብከ Mexico عيني ودال يسوسكو عيني يا كبرال يسوسكو عيني ودال يسوسكو عيني يا كبرال يسوسكو فكرو يقرمال لانت يا لين فكري ላንተ ያለኝ ክብር ላንተ ያለኝ መውደድ ላንተ ያለኝ አክብሮት ይለይብኛል አባቴ ይለይብኛል ኢየሱስዬ ይለይብኛል አባቴ ይለይብኛል ኢየሱሴ ላንተ ያለኝ ክብር ላንተ ያለኝ ፍቅር ላንተ ያለኝ መውደድ ላንተ ያለኝ አክብሮት ይለይብኛል አባቴ ይለይብኛል ኢየሱስ ይለይብኛል አባቴ Now we're on a big antenna in Dallas, the Kalila. Now we're on a big antenna in Dallas, the አንተ እጅግ ትልቅ ነህ ጌታዬ፣ እጅግ ትልቅ ነ አባቴ፣ እጅግ ትልቅ ነህ ኢየሱስ፣ እጅግ ትልቅ ነህ። ትልቅነት ያላየ ማነው? ያላየ ማነው? ያላየ ያልሰማ ማነው ያልሰማ ማነው ያልሰማ ማነው እኔ እኮ ትልቅነትህ ከሁኔታ በላይ አንተ መብለጥህን እኔ እኮ አይቻለሁ ትልቅነትህ ከነገሮች በላይ አንተ መብለጽህን እኔ አይቻለሁ ትልቅነትን ከሁኔታዎች አንተ መብለጽህን እጅግ ትልቅ ነህ ኢየሱስ፣ እጅግ ትልቅ ነህ የዘላለም አምላክ። ነፍሴ ታከብርሃለች፣ ነፍሴ ታከብርሃለች። የነገሥታት ንጉሥ ነፍሴ ታከብርሃለች፣ ነፍሴ ታከብርሃለች። يزال العالم وعلك نفسي تكبري هلت نفسي تكبري هلت يا نجستات نقول نفسي تكبري هلت نفسي تكبري هلت نفسي تكبري هلت نفسي تكبري هلت نفسي حتى كارهة لك نفسي كارهة ብቻ ታይለኝ ሌላ መዝሙር አይኑረኝ አንተ ብቻ ታይለኝ ጌታ በምሕረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታው ከጠራኝ ጀምሮ እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ አዎን እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታ በምሕረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታው ከጠራኝ ጀምሮ እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ አዎን እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ሰው አይረሳም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ አይጥልም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታ ሰው አይረሳም ጌታዬ አዎ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ የሰላሙን አየር ተነፈስኩ በእውነቱ የሰላሙን አየር ተነፈስኩ በእውነቱ ጌታን ያገኘው ቀን በስቶልኝ ምሕረቱ ጌታ ያገኘው ቀን በስቶልኝ ምሕረቱ አዎን እሱን ያገኘው ቀን በስቶልኝ ምረቱ ጌታን ያገኘው ቀን በስቶልኝ ምሕረቱ ወይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጠልም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ፣ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌ የማዳኑ ደስታ ከውስጥ ያልበረደ የማዳኑ ደስታ ከውስጥ ያልበረደ ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም አዎን ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ስላለ ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ሰው አይጥልም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታይ፣ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም የማዳኑ ደስታ ከውስጥ ያልበረደ የማዳኑ ደስታ ከውስጥ ያልበረድም ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም አዎ ሁሌ ያዘመረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘመረኝ ትላለ ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ሃሌሉያ ሰው አይጠልም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጠልም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ከአምላክ ዘንድ መጣልኝ ከሱ ዘንድ እፎይታ ከአምላክ ዘንድ መጣልኝ ከሱ ዘንድ እፎይታ ውስጢ ያፈሰሰ የሰማዩን ደስታ ውስጢ ያፈሰሰ የሰማዩን ደስታ አዎ ውስጢ ያፈሰሰ የመንፈሱን ደስታ ውስጤ ያፈሰሰ የሰማዩን ደስታ ሰው አይረሳም ጌታዬ አዎ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጥልም ጌታዬ አዎ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታ ያሰምረኛል ጌታ ማርኩኝ አጥቦ ሕይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳን ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርቅ ዕንቁ በልጦ ያሰምረኛል ጌታ ማርኮኛ ጦ ሕይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳን ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርቅ ዕንቁ በልጦ ያሰምረኛል ጌታ ማርኮኛ ጦ ሕይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳ ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርተን በልቶ ያስተምረኛል ጌታ ማርኮኝ አጥቦ ሕይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳ ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርቀንቆ በልጦ fair. تكنى اكويا يا اللهب አለው የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ መተኪያና እኩያ የለህም የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ መተኪያና እኩያ የለህም ጋሻ ነው ለቃል ጌታዬ እኔም እገዛለው ያለኝን ሁሉ ዛሬም እሆናለው ያጽናናኝን የደረሰልኝ በመንገዴ ሁሌ ይመራኝ ሕይወቴንም ቃል ብቻ ሁሌ አስተማማኝ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህም ልቤን ደስ አለው። የደስታዬ ምንጭ መተኪያና እኩያ የለህም። የሰላሜ ነህ መተካና እኩያ የለህም። ቃልህን እወደዋለው ቃልህን እወደዋለው ድምፅህን እወደዋለው ያንተ ቃል መሻትክን ወደኛ ስቦ ያመጣል። ያድናል፣ ይገላል፣ ይተክላል፣ ይነቅላል። እርሱ ያለው ብቻ በእርግጥም ይሆናል። ሳር ይደርቃል፣ አበባው ይረግፋል። በምድር ያለው ሁሉ ይለዋወጣል። ዘመን ጊዜ የማይለዋውጠው የአምላኬ ቃል ጸንቶ የሚኖር ነው። ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህም ልቤን ደስ አለው። የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ። መተኪያና እኩያ የለህም። የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ፣ መተኪያና እኩያ የለህም። ቃልህን እወደዋለው ቃልህን እወደዋለው تولوا ጽኑ መሰረቴ ስለዋለች ነፍሴ ቃል ክቡር ማለዳ አግኝቼው ቀኒ ናፍቀኛል ቀት ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የህይወቴ መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ስለዋለች ነፍሴ ቃል ክቡር ማለዳ አግኝቼው ቀኒ ናፍቀኛል ርቀት ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የሕይወት መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃልህ ኩርስራቴ ማለዳ አግኝቼው ቀኔ ናፍቀኛል ቀት ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የሕይወት መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ስለዋለች ነፍሴ ቃልህ ቁርስራቴ ባነበብኩት ቁጥር ባሰላሰልኩት በሱ ይበራልኛል የቃልህ እውነት ያኔ ደግሞ ነፍሴ ትረሰርሳለች የምድሩ ረስታ ወደ አይታለች አሁንም አሁንም ስትሽ አደጋግማ ልክ እንደዋላዋ ቃል ስትጠማ ቢገባት ነው ነፍስ የጋለ ውበቱ ጠንካራው ልቤ ማሸነፍ መርታቱ ተማርካለው በቃለ ውበት ተስቢያለው ተማርካለው ሕይወቴን ለእርሱ ሰጥቻለሁ፣ ተማርካለሁ፣ በቃል ፍቅር ተይዣለሁ፣ ተማርካለሁ፣ ቶሎ ቶሎ ፈልገዋለሁ ውስጥ ማንነቴ ልቤም ተሸነፈ ተረታው በቃልህ አምሮ ተሸላልሞ ማድረህ ያሆነልህ እንዳንበረከከው ግዛው ሰልጥንበት በሁለንተናዬ አንተው ንገስበት ይንኮርኩር በልቤ ምክር ተግሳጽህ ሲነጋም ሲመሽም እንዲህ ግርማሄ ማለዳ አግኝቼው ቀኔ ናፍቀኛል ቀትር ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የህይወት መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃልህ ቁርስራቴ ማለዳ አግኝቼው ቀኔ ናፍቀኛል ቀትር ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የሕይወቴ መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃል ቁርስራቴ ራቴ ማለዳ አግኝቼው ቀን ይናፍቀኛል ቀት ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የሕይወቴ መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃልህ ቁርስ አልሄድም ለማየት ያንተህን ጥበቃ ሩቅ አልሄድም ለማየት ያንተህን በጎነት ሩቅ አልሄድም ለማየት ያንተን ቸርነት ሩቅ አልሄድም ለማየት ያንተን ምህረት ከቦኝ የለም ሆይ በየማለዳው ከቦኝ የለም ሆይ በየምሽቱ ከቦኝ የለም ከቦኝ የለም ወይ ያንተ መገኘት ከቦኝ የለም ወይ በየማለዳው ከቦኝ የለም ወይ በየምሽቱ ከቦኝ የለም ወይ እለት ዕለት ከቦኝ የለም ወይ ያንተ አብሮነት የለም ያለፍኩት ቆምኩት ከቦኝ የለም ወይ በየማለዳው ከቦኝ የለም ወይ በየምሽቱ ከቦኝ የለም ወይ ዕለት ከቦኝ የለም ወይ አንተ መገኘት ከቦኝ የለም ወይ በየማለዳው ከቦኝ የለም ቦይ በየ ምሽቱ ከቦኝ የለም ቦይ የለት እለት ከቦኝ የለም ወይ አንተ የልቤ ሐሴት የልቤ ደስታ የልቤ ብርሃን የኔ ጌታ የልቤ ሐሴት የልቤ ደስታ የልቤ ብርሃን የኔ ጌታ የልቤ ሐሴት የልቤ ደስታ የልቤ ብርሃን ጌታ የልቤ ፈውሱ የልቤ ተስፋ የልቤ ብርሃን የኔ ጌታ የልቤ ሐሴት የልቤ ደስታ የልቤ ብርሃን ሆነ የኔ ጌታ የለም አንድም ቀን ያለፍኩ ላይ አንተን የለም አንድም ቀን የቆምኩት ሳላይ አንተን የለም እኔ አንድም ቀን የኖርኩት ሳላይ አንተን የለም አዎ አንድም ቀን የቆምኩት የልቤ ሀሴ የልቤ ደስታ የልቤ ብርሃን የኔ ጌታ የልቤ ፈውሱ የልቤ ተስፋ የልቤ ብርሃን የኔ ጌታ የውስጤ ሐሴት የውስጤ ደስታ የውስጤ ብርሃን ሆነ የኔ ጌታ 열배기 타네 오호호 with the Arab with the Arab አንድም ቀን የቆምኩት ሳላይ አንተን የለም አንድም ቀን የኖርኩት ሳላይ አንተን የለም አንድም ቀን የቆምኩት ሳላይ አንተን ከቦኝ የለማ تبوني لما يبي مشيتو تبوني لما إلى تلاتي ከቦኝ የለም ወይ አንተ መገኘት ከቦኝ የለም ወይ በየማለዳው ከቦኝ የለም ወይ በየምሽቱ ከቦኝ የለም ወይ እለ ati ati kaponi yellam way yantea تبارك تبارك آمين آمين تبارك تبارك تمسكن تمسكن تمسكن تمسكن